сегодня первый раз магазин, в котором, не в магазине, в, э, э, короче, здесь жрать можно столько, сколько влезет. Я сегодня первый раз, но это, по-моему, заметно. Тарелка моего собеседника, в которой находится чуть-чуть, и моя тарелка. Вы бачите, э, я э, ни разу не ел суши, и поэтому набрал здесь разных видов полно. Я не сказать, что я голодный, но хочу все попробовать. Все.